Mana lingkarannya? Siap! PCC GSKB Kakak Kenji BDSC GMB GMPC Kakak Indonesia Siap! Gila. Main kalau main kata Akram. Pede LD Bilang goyang Gue yang kakak Marjun LD kebakaran selamat bergabung di lingkaran sati